हाय दोस्तों मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक्सेल क्लास नंबर 19 और इस क्लास में सीखेंगे हम चार्ट चार्ट के बारे में सीखेंगे कुछ तो दोस्तों मेरे पास ये कुछ डेटा है दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है तो ये मेरे पास कुछ कोलम है दो एक में कंपनी के नेम एक में सेल्स और कंपनी का जो नेम है इसमें है Vivo S T C Lenovo Apple Nokia Sony Motorola तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इनकी जो सेल्स दे रखी है अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी के तो इसके बेस पर हम देखेंगे चार्ट किस तरह से बनाते हैं तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो चार्ट बनेगा इसमें हम्म, ये चार्ट है इसमें जो ये जो ये एरिया रहता है अंदर का इसको कहते हैं चार्ट बोर्ड इसको कहते हैं चार्ट बोर्ड और ये जो रहता है इसको बोलते हम नीचे कर लेते हैं इसको बोलते हैं वाई एक्स या वर्टिकल एक्स एक्स ये जो इस तरह से लाइन आ रही है ऊपर से नीचे ये जीरो से लेके हंड्रेड तक जा रही है ऊपर तक इसको कहते हैं वाई एक्स एक्स या vertical axis axis axis vertical axis और, और नीचे ऐसे कितने ऐसे इसी तरह से ये लाइन है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्स एस हॉरिजेंटल एक्सेस भी बोल सकते हैं इसको और इसको बोलते हैं लीजेंट लीजेंट यहाँ पे जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं लीजेंट जो सेल्स हमारा कॉलम को नहीं लिखा था इसको बोलते हैं लीजेंट लीजेंट और और इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल चार्ट टाइटल किसे बोलते हैं ये जो ऊपर लिखा हुआ सेल्स इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल्स और चार्ट टाइटल्स हो गया हमारा है चार्ट एरिया चार्ट एरिया ये जो एरिया होता है उसको बोलते हैं चार्ट एरिया बोल तुम चाटे हुई और उसके बाद आएगा डेट डेटा बार इसको बोलते हम डेटा बार ये बड़े बड़े ये इस तरह से बॉक्स से बने हुए खंबे से खड़े हुए इसको बोलते हम डेट डेटा बार उसको बोलते हैं सरफेस ये हमारे नीचे ये ग्रिड लाइन सॉरी को बोलते हैं सरफेस और ये उसको बोलते हैं ग्रिड लाइन्स इस ये जो आ रहा है बॉक्स के अगल बगल जो आ रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन्स चारों तरफ बॉक्स के जो आ रहा है बोलते हैं ग्रिड लाइंस तो ये हो गया बेसिक्स चार्ट के बारे में तो अब देखते हैं चार्ट बनाते कैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं देखते हैं चार्ट बनाते हैं कैसे ये थोड़ी तो दिक्कत कर चार्ट को बनाना सीख गया हूँ इसे इसे उल्टा देते हैं चलो यहीं पर बनाते चार्ट बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद ये कॉलम सारा यहाँ पे डिफरेंट तरीके के चार्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेट तो जो उन सभी फॉर्मेट सेलेक्ट करना उसी के पेज पर चार्ट बना सकते हैं हम सिंपल वाला फिर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये बन के आ गया हमारा चार्ट ये आ गया हमारा टाइटल बार्स और ये e आ गया हमारा लीजेंड ठीक है और हम यहाँ से हम चार्ट के जो फॉर्मेट्स हैं डिजाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं बने बने तो जो भी हमें फॉर्मेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं हमें ये सिलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करेंगे देखो अपना आप फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यहाँ से तो इस तरह से हम यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे ये लेआउट करके जो आ रहा है यहाँ पे लेआउट वन थ्री आ रहे यहाँ पे layout two layout three layout four इस तरह से यहाँ पे आठ फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पे दे रखे हैं हमारे आठ ने आठ से ज़्यादा रखे हैं छ तीन नौ और ये हमारा हो गया ग्यारह ग्यारह फॉर्मेट दे रखे हैं चार्ट के तो जो भी आपको सही लगे उसी के हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दें देखते हैं फर्स्ट वाले को सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा अब जो नंबर अलग से आ रहे थे तो यहाँ पे नंबर इसके ऊपर आ गए ये सेवेंटी वन ये इसके बार्स ये बार्स हैं ऑफ बार इनके ऊपर इसके नंबर आ गए और नीचे कंपनी के नेम लिखे हुए हैं वीवो एस टी सी ये सब और अगर हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो देखते हैं इससे क्या होता है तो इससे सिंपल तरीका जो जिस जैसा आ रहा था वैसे ही आ गया भैया ये सिलेक्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आएगा तो यहाँ पे बने बनाए लेआउट दे रखा सिर्फ आपको सेलेक्ट करना यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ गया तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा जो टेबल्स है वो इस तरह से आ गया यहाँ पे कंपनी का नेम कितनी सेल्स हुई ये सब आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं और चेंज करना है उस पर और चेंज कर सकते हैं आप तो इस तरह से आ जाएगा तो ये बने बनाए लेआउट है तो जो आपको यूज करना हो उसके हिसाब से यूज कर सकते हो तो यहाँ पे और भी चार्ट दे रखे हैं जैसे यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं तो आप यहाँ पे ये ये चार्ट्स हैं इनका चार्ट्स का यूज चार्ट यूज भी करके देख सकते हो लाइन चार्ट्स कैसे होते हैं पाई चार्ट पाई चार्ट्स तो हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके का चार्ट्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा thank you watch my channel